各位观众，欢迎来到冰冰异常世界，我是冰冰。我们今天又到刮刮乐的时间，这次要刮是两张是黄金满屋，它的头奖是两百万，不知道有没有机会中呢？我们来刮刮看吧。 各位观众，我们现在来刮黄金满屋的尾数是九十七号，然后上面的这边呢是你的号码，然后刮出来去对下面这些一到八局的数字，它不能跨区对，就是可能这一个抓全中才有得到这笔奖金。 最高奖金是两百万，那我们迫不及待刮看，马上来刮。 我们刮出来的数字有这些，那我们等下马上来刮下面这区看有什么。我们先来刮一万块这边好，一次刮完好了。这边有三十九，就这样刮一个，就这样，注明代表中。 终于刮完了，我们来看吧。我们这张只得到三百块，然后这一轮的十万块差点就中了，这两码，还有一千块是差一点，这张还蛮可惜的。没关系，我们还有下一张，我们来看尾数吧，是不是真的会发呢？ 我们赶快来刮刮看吧。我们去刮出这一区的数字，然后我们等下下面的一到八局。 赶快快速刮完，赶快看结果会中多少呢？我们完了，结果这张都没有中，以为尾数八就会发，结果都没有哎。影片到这边喽，喜欢。 我的影片的观众，请记得帮我按赞和分享出去哦。还没有订阅本频道的观众，帮我订阅哦，求求你们了。我们下一个影片见，拜拜。